واعتقد ان احمد اشار لنقاط مهمه جدا حوالين آه، الدور اللي بتلعبه الجريده حاليا آه، كناظم آه، بالحركه بتاعتها. اي حد يقدر يقعد في مكتبه في القاهره وحاطط رجل على رجل ويقعد يتابع الانترنت وبعد كده يعمل لنا جورنان يبقى جميل جدا جدا جدا على كل اخبار الحركه العماليه. لكن مش هي دي الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها في حركه المشتركين الثوريين ومش دي الطريقه اللي بيشتغل بيها اداره التحرير. آه، اي تقرير موجود في الجريده اللي انتم بتقروها معناها ان في زميل او زميله آه، موجودين معانا راحوا اشتركوا مع الحدث تفاعلوا معاه ورجعوا ما كانوش لا بيدعوا الحياد ولا اللي هو بيقولوا احنا اللي هو مش مع حد احنا انحيازاتنا واضحه في الاخر لكن الانحيازات دي في نفس الوقت مش انحيازات آه، تؤدي بينا الكذب لو شفنا اضراب بيخسر هنقول ان هو بيخسر لان مصلحه الجميع ان انت تعرف الحقيقه ايه اللي بيحصل عشان تعرف ترتب خطوتك الجايه لو شفت مظاهره من 20 ما ينفعش تكتب ان دي مظاهره من 2000 لان بعد كده كل الترتيبات اللي هتبدا ترتب بيها سياسيا على اساس الحدث ده هتبقى خاطئه هتقول والله انا لما بعمل دعوه بالحدث الفلاني بالشعار الفلاني بيجيب لي 2000 خلاص لا بس هو ما بيجيبلكش 2000 هو بيجيب لك 20 فالدقه في نقل التفاصيل آه، آه، اعتقد دي حاجه ضروريه جدا جدا جدا لكل مراسل سوري سواء هو منحاز او مش منحاز. ومن هنا آه، نيجي لزميلنا مصطفى بسيوني هيكلمنا على تجربه الاشتراكيه الثوريه مع الصحافه بشكل عام. تجربه آه عايز بس الحته اللي وجعاني قوي بتاعت الانحياز والموضوعيه آه الصحافه اللي هي ما بتتقالش ابدا او ما بيتفاجئش بيها ابدا محررين الرياضه مثلا ما شفناش محرر رياضي بيتقال له ما تنفعلش مع ماتش الكوره ماشي ما تقومش تهيص لما آه يبقى في جول ما يتقالش ما بيتقالوش انت مش المفروض تبقى اهلاوي ولا زملكاوي هو آه، آه، موضوع الموضوعيه والانحياز دوت مرتبط بس بالصحافه لما تبقى سياسيه او لما تبقى ليها آه، طابع اجتماعي وكانه هو بس الصحفي آه، اللي بيتكلم عن السياسه اللي المفروض يغطي احداث سياسيه او اللي يغطي احداث اجتماعيه مش المفروض ان هو آه، يبقى منحاز آه، في حين انه اي صحفي هيكون بيغطي مثلا الصراع العربي الصهيوني هيتهم بالخيانه لو ما كانش منحاز. عمر ما الانحياز كان وصمه في العمل الصحفي العكس البرود والسلبيه هم اللي ممكن يقتلوا اي عمل صحفي حق الصحفي او من وجهه كمان ان هو يبقى عنده موقف ومفيش حاجه مفيش اي قاعده خلينا تكون انه الصحفي انسان بلا موقف لازم يكون عنده موقف ومع الموقف دوت ما يداريش آه، الحقيقه ما يخفيش آه، معلومات آه، ما يطلعش كلام غلط يقول كل الكلام و يعني انا شخصيا دي وجهه نظري بعتبر ان الموضوعيه قبل الانحياز وانه آه، يعني المحصله النهائيه ماشي لو بنتكلم عن آه، منقطع حقيقه في الصحافه لازم لازم نتكلم على فكره المحصله النهائيه انه ما يبقاش في انحياز مش موجود ماشي زي ما في صحفي اهلاوي يبقى في صحفي زملكاوي فيبقى عندنا آه، الاثنين زي ما يسمح للصحفيين يتكلموا عن الاضرابات الفئويه وقف عجله الانتاج يبقى مسموح للصحفيين ان هم يتكلموا عن آه، الاستغلال وقفل آه، اصحاب الاعمال المصادر آه، فيبقى موجود الاثنين كده ممكن تتحقق الموضوع انما حرمان اي طرف ان هو يعبر عن انجازه دوت قضاء على الموضوع انا اسف ان انا اطلت في النقطه ديت انما يعني هو افكار ما بعيد طبعا يعني لما بنتكلم عن الصحافه الثوريه احنا ما كناش بدايتها آه، طول الوقت كان في آه، اصدارات صحفيه ونشرات لجرايد بتعبر عن آه، حركات ثوريه وكليه في مصر من فصائل مختلفه ويعني مش هقدر احصرها يعني في الانتفاضه والانتصار والفجر يعني عشرات الاصدارات <clears throat> واللي كانت سمه اساسيه في الفصائل الفصائل الماركسيه الراديكاليه آه، كانت آه، اغلب التنظيمات بتعرف آه، باصداراتها بنشراتها الصحفيه وكان ممكن توقف احد يعني توقف تنظيم عن اصدار نشرته كان بيعد بمثابه حل للتنظيم ده او كانه حصلت ازمه جديده تخليه ما يقدرش آه، يصدر آه، يعني ما يميز الاشتراكيه آه، السريه انه من مطلع التسعينات لغايه النهارده اكثر من 20 سنه لم تتوقف ابدا عن ان يبقى ليها رايتها الثوريه اللي بتحاول تعبر بيها عن نفسها. بدات في بدايه التسعينات سنه 91 باصدار نشره العامل الاشتراكي. آه، ونشره العمل الاشتراكي يعني آه، كانت نشره بسيطه جدا طبعا اصدار آه، صحيفه ثوريه في الوقت دوت كان حاجه في منتهى الصعوبه لاعتبارات تقنيه بالاساس اجهزه الكمبيوتر ما كانتش منتشره زي زي ما هي منتشره دلوقتي كانت حاجه نادره شويتين <clears throat> كذلك الطبع والتصوير كان برضه حاجه فيها مخاطره شديده جدا كنا بنتكلم عن التسعينات اللي هو يعني موضوع امنيه صعبه آه، جدا جريده آه، آه، صحيفه نشره العمل الاشتراك كانت نشره بسيطه بتنتج باقل امكانيات ممكنه وما صدرش منها اعداد كثيره تقريبا اربع اعداد هو كل اللي صدر منها وكانت بتهتم بالذات بتغطيه احداث المصانع آه، وكان من اهم الحاجات اللي لعبت دور في تغطيتها آه، الانتخابات النقابيه في سنه 91 آه، ويعني ده بالظبط كان اول درس لينا مع الصحافه الثوريه انه احنا كنا يعني كنا مجموعه من الشباب ساعتها لغايه دلوقتي <laughs> وعايزين يعني يعني وفقا ل الافكار اللي احنا بنتبناها بنتبنى فكره انه الطبقه العمليه قائده اي ثوره آه، قادمه غير قادره على آه، احداث تغيير جذري آه، في المجتمع والشباب دول اللي بعيد عن الحركه العمريه لازم يبقوا قريبين من الحركه العمريه عشان يقدروا يختبروا افكارهم ديت ويقدروا يبنوا التنظيم بتاعهم على اساس الافكار ديت ومن هنا كان جريده العمل الاشتراكي هي الجسر اللي بنحاول نوصل آه، دخلنا المصانع في انتخابات الانتخابات آه، العماليه في 91 واللي كان سبقها موجه موجه اضرابات عماليه آه، قويه جدا كان اخرها اضراب اقسام الحديد والصلب في 9 وتمهيد قطع قوامها في القوميه الاسمنت في 90 وال يعني الانتخابات ديت كانت بتحمل سخونه الاعتصامات بحيث ان يعني اغلب اللجان النقابيه اللي كانت بتقف ضد الاعتصامات والاجتماعات سقطت في الانتخابات آه، ديت آه، انا كنت موجود في الحيط الصلب انا من الناس اللي طلعتهم جت في انهم يخشوا الحيط آه، الصلب واللي دخلني وداني بدله هو عبد الفوز الحمدين دخلني في الاتوبيس ويعني كان اول اختبار ليا انا النهارده رئيس قسم الاخبار في جريده التحرير يعني ما خرجتش من كليه الاعلام ولا درست صحافه معايا بكالوريوس اه كملت تعليم الحمد لله بس آه، ما درستش آه، الصحافه لكن آه، اتعلمت الصحافه ابتداء من العمل الاشتراكي كان اول درس مباشر ليا في الصحافه هو العمل الاشتراكي كنت داخل لابس بدله عامل فمحدش يعرف ان انا بكتب تقرير صحفي فكنت بسمع كل الناس على الطبيعه خالص وده حاجه مختلفه خالص عن آه، انهم يكلموا صحفي انهم يعني لما بيكلموا صحفي بيقولوا الكلام اللي عايزين الصحفي يسمعه آه، لو بيتكلموا بينهم من بعض بيقولوا كل حاجه وبيتخانقوا في كل حاجه وبيختلفوا في كل آه، حاجه فكانت فرصه مفيده جدا ليا ان انا اشوف من قريب قوي واشوف بوضوح اكتر وبدون اي تزييف الاحوال في لحظه خمس دقايق ولا ايه؟ آه، بعد العمل الاشتراكي بدات نختصر بقى بدات آه، يعني تحول الاصدار لانه يبقى آه، الاشتراكيه الثوريه وكانت مجله اكبر شويه مش معنيه بس بالشان العمالي انها معنيه بمختلف الشؤون السياسيه الداخليه والخارجيه واستمر اصدارها لفتره مش قليله ولفتره كان بدا يبقى فيه اصدارين نتيجه او ضعف حركه الاشتراكيين آه، السوريين آه، مجله الشراره اللي كانت معنيه اكثر بالامور النظريه ونشر الاشتراكيه الثوريه اللي كانت معنيه بالتغطيه آه، الاسرع وتقديم وجهه نظر في المواقف الحاليه والجاريه وبعدين بقى في بعد كده رايت اشتراكي واللي استمرت فتره طويله لغايه الى ان صدر آه، اشتراكي اللي بيكمل النهارده آه، آه، العدد الامتداد دوت من العام الاشتراكي في بدايه التسعينات لغايه الاشتراك النهارده خلى حركه الاشتراكيين السوريين تحمل اكبر ارشيف سياسي وعمالي واجتماعي في مصر العربيه. ارشيف مش بمعنى بس تواريخ واحداث، ارشيف بمعنى المعايشه. المعايشه آه، والمواقف آه، والمواقف السجاليه يعني على سبيل المثال آه، يوجد ارشيف ضخم لدى الاشتراكيين السوريين عن حاجه يمكن ما بتذكرش كتير دلوقتي لكن انتفاضه الريف المصري من نهايه 96 لنهايه 97 ضد تطبيق قانون الايجارات الزراعيه والمواقف المخزيه كتير من الاحزاب الرسميه آه، في اللحظه ديت و بنتكلم آه، النهارده عن قطع الطرق الابتكارات اللي عملها الفلاحين ماشي في تامين القرى ضد الامن بكهرباء الكباري آه، على سبيل المثال وقطع الطرق الزراعيه كانت حاله انتفاضه ماشي يعني اللي بيها ما بنشوفش انه ثوره 25 يناير جت من فراغ ماشي اللي كان يعني اللي شاف اقتحام الحزب الوطني المقرات الحزب الوطني ماشي آه النهارده اعتباره مفاجاه كان لازم يشوف انتفاضه الفلاحين آه سنه 97 آه،, آه مش كتير برضه بيذكر اضرابات عماليه مهمه في النصر الصراعات القوميه آه الاسمنه آه احتلال ميدان التحرير في 2003 آه، انتفاضه الطلبه واحد من آه، دول آه، عمليه عاصفه الصحراء ارشيف ضخم ضمنوا استمرار صدور الاصدارات الصحفيه المتتاليه لحركه الاشتراكيين الثوريين من ساعتها لغايه النهارده. الاهم من ده كله هي خبره صحفيه تركبت لدى الاشتراكيين الثوريين النهارده اي عضو من اعضاء حركه الاشتراكيين الثوريين بيبقى عارف كويس ان هو لما يبقى في حدث ماشي يعني بيشوف آه، الاسباب وردود الافعال <clears throat> يعني لو في اضراب عمالي آه، مش اي حد بيبقى حريص على انه يعرف عدد العمال المضربين آه، تاريخ الاضرابات العماليه في الموقع دوت بالذات رد فعل الاداره المشاركين والمعارضين موقف المخابره الاسريه واداره تنظيم آه، العمال كميه من الاسئله لا تطرح ابدا ابدا على اي صحفي لكن بقى شيء تلقائي عند كل اعضاء حركه الاشتراكيين الثوريين ان هو بمجرد وجوده آه، في حدث في مجموعه من الاسئله بتبقى مطروحه عليه بمجرد الاجابه عليها بقى في تقرير صحفي يعني لا تحمله اي صحيفه لا حزبيه ولا رسميه ولا مستقله آه، في مصر انما هو خبره 20 سنه الصحافه الصحافه الثوريه اتبنت آه، لدى النهارده لما بنكمل العدد 100 من آه، جريده الاشتراكي آه، وبنفتكر ماشي اللي كان اللي اصطلح عليها في التاريخ السياسي السر الاحرف المهربه اللي كانت بتطلع بيها النشرات الثوريه <clears throat> بنشوف انه يعني فكره الصحافه الثوريه اتسعت جدا اكبر بكتير من مجرد آه، صفحه احنا كان ممكن نطبع مئات الاعداد من آه، العمل الاشتراكي او الشراره او الاشتراكيه السريه آه، وبالعافيه نقدر نلم كمانها النهارده ماشي ممكن توصيل مئات الالاف من النسخ بالطرق الالكترونيه لكن يعني زي ما ما اتعلمنا برضه في الصحافه الثوريه انه مهمه الصحافه الثوريه مش بس توصل الثقافه الثوريه الجانب الاهم فيها هو الجانب التفاعلي آه، آه، انه واحد ياخد نشره ويبقى عايز يكتب فيها آه، تقرير، واحد ياخد نشره ويبقى عايز يوزعها على سبعه ثمانيه غيره، واحد ياخد نشره ويبقى عايز يدفع 2 جنيه عشان يضمن اصدارها تاني. يعدي انه اللي بياخد النشره بيتحول بعد شويه ليبقى جزء من الحدث. آه، الكوادر الصحفيه وشبكه آه، المراسلين وشبكه آه، التوزيع يمكن وسائل الاتصال الحديثه ماشي قدرت تخلق اتساع لا نهائي في توصيل الخبر والفكره والموقف لكن بتبقى الفكره اليمينيه للصحافه الثوريه مرتبطه بنموذج جريده الاشتراكي واللي بتدعمه مش بتعارضه كل الوسائل الحديثه آه، في المستشفى. شكرا انا اسف على مؤقتا واحب انبه الزملاء ان العدد 101 دلوقتي نزل من الجريده ومتوافر هنا ونتمنى من كل الناس آه، آه، تحمل